諦めないうんナイスフルで振ったことがなかったそうだよねバンカーじゃんバンカー頑張ろうフォローです おいいじゃないっしょ安全安全よし おナイスショー当たったナイスショー130を5湯でおうまい けど初バンカー方向に行きそうあ超えたナイスセ <laughs> ーフカラーに第1バウンドもう奥からのパターはダメ、はい、難しいし より全然 OK 弱くないか弱くないかうまい ピン出た大丈夫バンカーおーバンカーだよかったよかった初バンカーじゃん初バンカー頑張ろう初バンカーです初バンカーですあきちゃんのバンカーショットを見てみよう りか下りのスライス、はい、え合ってるかおいいんじゃない入れあーちょっと強かった、はい、気持ちが出ました気持ちが出た いしょ完璧じゃん今日一番かも今日一だねね成果が出ましたナイスショ頑張ります二打目も、百二十五のフォローはい、はい、豪遊。豪遊です 当たるなおおいたいたいたいいよアプローチしよう寄せようよし寄せよう寄せよううん全部全フルショットフルショットうんフルショットってアイアンと一緒一緒そうナイスショーいいよ 今さなんでさ、ハーフショットにしようと思ったのフルで振ったことがなかったそうだよね今さウェッジはイコールハーフみたいなイメージなんかあったから、うん、そうウェッジはなんかアプローチする道具みたいな感じになってる、ね、アプローチする道具になっててあと、まあ、バンカーから出す道具今さフルショットで当たって50ヤードぐらい飛んでるてだから58度は50ヤードフルショットすると飛ぶってことだからいいかもはい 押しはい見ますナイスお疲れ様でしたでもナイスショットだったよ三打目 <laughs> お疲れ様、はい、お疲れ様ですよし帰ろう帰ろうではあきちゃんの結果発表しますイエーイはいじゃじゃんじゃじゃんイン53、う ですよねはい、はい、まあ大きな原因はドライバーとパット、はい、パターやっちゃいましたね4パットとかはい、はい、4パットもあってドライバーも110とかまあ20ぐらいかなみたいな下手したら100飛んでない時もの時もあったもんね、うん、でそれがやっぱ大きな原因となりましたので、はい、実は後半動画見てて気づいた人はいるかもしれないですが、うん クラブを変えましたはい <laughs> ちょっとこうリシャフトしたクラブが少しこう重そうだったので、はい、こうなんか幻想的になっちゃった、ね、トンネルに入ったらね <laughs> はいだったのでそれでちょっとね丸の内のレンタルクラブを借りて、はい、やるとなんとドライバーも絶好調になり、はい、ミスパターもねなかったです ドライバーほぼなかったんじゃないミスはい後半は1回ダフぐらいダフってちょっと、はい、でもフェアウェイにあったしねはいそんな感じではいまあまあそういうのが原因だったかなと思います、はい、で後半ドライバー変えて、はい、パターもねちょっと1個のアドバイスでかなり良くなったから、なんと後半は OB がありながらも50でした。 トータル103です、はい、でも惜しかったねはいまあまあまあでも兆しはかなりね朝ポンコツだポンコツだって言ってて、最近110ちょいちょいだからちょっとやばいかもって言ってたけど、うん、もうもう100切りまであと一歩のところまで来たのではい目の前まで、うん、どうでしたやってみてなんかパターとかアプローチとか 実はふわっとしながらずっとやってたのが今日いろんなアドバイスもらってなんかすっきりしたっていうかなんか点と点がつながった感じで後半ずっとそれできたから調子が上がったんでそれをちゃんとものにしようと思いました練習してでも私別にそんな教えると <laughs> 全然うまくないしなんか大丈夫かなと思いながらただね伝わったならよかったなと思ってあと次のラウンドも頑張ってもらいたいと思います頑張ります